Bye. apa komentarnya hari ini? Komentar saya hari ini. Komentar saya hari ini Jupiter Jupiter itu motor keras. Ya terus? Gue aku juga punya motor Jupiter biru tapi saya nggak mau tampil karena Jupiternya. Jupiter trouble ya pak? Iya, Jupiter trouble. Oh iya, seperti itu. Ah, itu ya.

it must be you.